finland to on ɗo qissa mo tawata sanzay e gurdan yimɓe ɓen e bangeji ɗin fuu ko adna ɗo ina qissa mo tawata ko wonɗo sinki ko qissa iwɗo ka linjilare nden non ɗum ko daalol allah towuɗo o awa non ɗum ko goonga laaɓuka allah ko gooto woodi o ɓurɗo towude allah ɓurɗo towde o himo ɓuri doole kala neɗɗanke ma ruuhu ma jannoowo diina ma laamu leydi ma ko rewete ko ina kanko imo wodano ka arwande ko adp ji fo nde allah fandino tagugol piiji ɗin o wiyan ɗe tuyo ɗi woni ɗum wonti haqiqa ko tagi kammumum e ko woni ka leyɗele kon fo o tagi hunde ko en wawata hiwde wano ɗi malaikaji malaikaji ɗin noon ko ruhuji labaɗe rowoji allah ɗin wawata hiwde wano non jomiraɗo tagi kala ko waweten hiwde wano nangel ngel lewru ndum ko deɗen leydi ndin e leɗɗe ɗen kañum e kulle ɗe fo takkitode o tagi gorko e debbo e mbadi mum jomiraɗo ɓay gayni tagugol fo o wi'i joni non moƴƴi joomiraaɗo jonni gorko on e debbo on naako ka ɓe wuura nyannde be hiɓe yahdayno ko ɓe gootum hiɓe naɓidi naɓidal labangal hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe joomiraaɗo wi'i ɓe danke naako on awa neminoɗon e fuu o fawi ɓe yamirore o wi'i ɗo waawi neminaade dimɗe leɗɗe ɗen fuu ka nder naako ga Leggal gotal no katumbo nako ngal mi haɗi on e muɗum si on ñami dimɗe maggal on on maaye naɓidal ko wonno hakkunde gorko on e debbo on e joom maɓɓe no feewuno joomi men o tagi en fi en heɓu ngal naɓidal hakkunde men e makko e hakkunde meɗen on e debbo on tawno marno naɓi dal labangal hakkunde maɓɓe joom maɓɓe e hakkunde maɓɓe e toma annditeɗi malaikaji ɗi joomiraɗo on taguno gongi e majji tawino welti gi faaletino wawdewa joomiraɗo on ɗiya hettitiɗi rewa gi kono ko goto petu woodi reweteɗo ko sabu ɗum o raɗi ngin yeddunongi ka kammuton ngin ko jinnawi woni wano noon ka kammuton allah raɗi kala ngi yeddunongi e mañ ko jinnaji maɗum ko ruhuji bonɗi go jinna wingi so on sinni debbo on nyamugo ɓiɓɓe leggal ha ɗangal ngal gi landimo kanko sonnajo on ene e jomiraɗon no tuganno nyamugol dimɗe ɗe leɗɗe ka nder nakoga on no sonnajo on jaabi meɗen wawi nyamde dimɗe leɗɗe ɗen fof ka nder nakoga si wona ngal ka tumboɗon si min nyamima min memingal min maye kono jinna wingi wi'imo wondema si on nyami on maayata on wawi makko Ton na John tewti jinna en giyo nyaami ɓiɓɓe leggal ngal. O jonni moodi makko on kadi nyaami. awa nden ñande ɓe waɗi bakkatu ko woni bakkatu ko tuma kala nde yeddude yamirore jomiraɗon allah ko nunɗuɗo ko laaɓuɗo mo duwa hen lettude tuma kala nde yedduɗen mo jomiraɗo on raɗi gorko on e debbo on kandirnako naako woni naɓidal maɓɓe jomiraɗo on taƴi fowma wawa hakkude debbo on e gorko on en en waɗi bakkatuji hakkude ma e jomiraɗo on taƴi kon ɗum on tatono ɗum ɗon ko lettugol ɗon ka yiite ñande mayɗen e wawata wurilde e jomiraɗo on poma ɓay en warjorama ɗum ko ɗum kadi wawata wonde no sa'i mutorta yimɓe ɓe ɓeydi ka hoore leydi fii kala hiɓe bonnude joomiraaɗon no yiɗi ɓe fayintin himo yiɗi kadi yo ɓe naɓi do joomiraaɗo addani yimɓe ɓen yamaruyeeji sappo kono ko iwrude goɗɗo e jiyaaɓe makko ɓen anndita e joomiraaɗon ko laaɓuɗon nunɗuɗo enen kam ɗen duwa laaɓude nunɗen fii en wonndu e makko ɗin yamaruyeji sappo andini yimɓe ɓen ko honno ɓe wawata wurude hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe hakkunde maɓɓe goɗɗi e ɗin ko taɓe rew ko hina allah ma ɓe kafidamo danko ɗon mawɓe mon ɓen wata on fenu wata on wujju wata on waru wata on weman ko yimɓe jeyi ma waɗon jeeno awa noon hay gooto ɗoftaki yamirooje ɗen ɗe fuu ma kala nde ɓe waɗi bakkatu joomiraaɗo yamira ɓe ɓe tuubu ɓe itta sadaka ko lomto lette maɓɓe ɗen on sadaka ko hibbugol ƴiiƴan kulli dagi ngi ɓay ɓe itti sadaka on toroto torotono allah yo yaafo ɓe acca mummum to on ma lonto maɓɓe ko hibbugol ƴiiƴanɗan tun wonata bakkatu neɗɗon no yaafe on tuma no saahi on mutor tan on tawi ɓerɗe ɗen acci nisude bakkatuji ɗin on tuma sadakaji ɗi wonti mbokaji mere jomiraɗon wi mi haɓiɗi sadakaji mo yewdi e hoore teddigol sariyaji ɗin itta mummunteji ɗin sadakaji laaɓani yimɓe ɓen wonde maɓɓe wawata ruttade kamɓe tunka joomi maɓɓe ɗon ɗu wawaten wadde jomiraɗon no yiɗi fahintin yimɓe o aduna e tallal lakke ka sa'i jomiraɗon addi masihu on kono holla ɓe ko honno ɓe ruttorta e joomi maɓɓe ko on boni masihu on masihu on ko nulaɗo jomiraɗo on hertiɗo masihu on wonno kadi wawɗo jannude yimɓe ɓen no yiɗinomo heɗago o andiniɓe ko honno ɓe ruttorta e joomi masihu on wonno kadi wawɗo wadde kawakeji ñandego yimɓe buy ari heɗiti kanko masihu on tawimo jannude ñallal fuu taw yimɓe ɓen no wondi e heege masihu on ƴetti loyci joyi bireedi e liƴƴi ɗiɗi o du'i e majji awa o fuɗɗi senditango yimɓe ɓen nden ñande ɓuri guluji jowo yimɓe ñaami ɗon ɓe haari cembe kanko masihu on no wawa yonude en e faaleji men ɗin tumago kadi masihu on no taƴitayno wendu jandu e hoore laana kanko e wondiɓɓe makko nde masihu on ɗanino hendu dolnundu memmini taalibaɓe masihu on findinimo ɓe wi'i karmo ko amin hiɗen ka joddu maygol masihu on immi o haalani henndundu e ngatamaare ndiyan nden deƴƴite wonon deeƴuɓe kisan henndu ndun e ngatamaare ndiyan nden deƴƴiti doole masihu on no ɓuri mawnude waaduna taguyankeejo nde masihu on yaarunon goya sengo o hawre aaden taƴaaleejo wuuruɗo hakkunde gaburuuji imo heewi tew jinna himo hulɓini tawi masihu on yii on aaden ɗon tawi himo yiɗi mo moƴƴa o haalani jinnaji ɗin o wii ɗi yo ɗi yaw kisan ɗi yahi awa noon neɗɗo on wonti e haqqille makko masihu on no ɓuri ɗi ruhuji bonɗi doole nyande go kadi weldiɗɗo masihu on ɓattiɗo mo nawni maayi balɗe buy netti seeɗa masihu on hewti ka gaburu weldiɗɗo makko on ɓay o hiika weldiɗɗo makko on wattina ɗon kanko masihu on woni e wullugol o yahi yeeso gaburu jaatigi makko ndun o wi'i yaltu ka gaburu jaatigi makko yalti ka gaburu no wuuri ahin kembe masihu on no ɓuri mayde mawnude masihu on waɗiɗi kawakeji ɗo fuu ɓay mo yiɗen fiyen artuka joomi men yeeso yo wonno nulaaɗo e ɓurnaaɓe joomiraaɗo on e ɓurɓe oode janndugol e waɗugol kaawakeeji mawɗi e zamanu woodano ɓen fof wonno ko masi on wonno mo waɗaali bakkaatu e ɗum o wonno mo meeɗaali hanndude e lette yimɓe buyiiɗi masiihu on e ɗum woɓɓe e hoore ɓe diinaaji watti mo nawlude ɓe nangimo ɓe ñaawimo ɓe fiɓi warugol mo o wi'i ɓe wallini masihon ka calambal ɓe fempi juuɗe makko e koyɗe makko ka calambal awa hino feŋi ka calambal ƴiƴam masihon no ila o ewni gasi masihu on wonti sadaka haanduɗo on e timmode jomiraɗo on no yiɗi en o newniyo masihu maayu ka calambal e lonto men masihu on waɗɗitike lette bakkatuji men ɗi ko sabu hibbugol ƴiƴan tun woni ko bakkatuji men yaforte ɗum noon goɗɗo waɗɗitanike en ɓaawo mayde masihu on nden yannde yaatigiɓe makko ɓen ƴetti mo waɗo e ɓaburu hiwaandu e tawi ƙissa on daraaki ɗo kañalaande tammire ɓawto ɗum kanko masihu on o immitii hakkunde mayɓe o ari o anndini ɓe o artiiɓe wondi balɗe buyi o ɓanginani ɓe ko kanko woni nulaaɗo joomiraaɗo on mo o addi jiyaaɗo makko on tuma yiltiti ka joomiraaɗo on taguɗomo ka kammoli masihu on fawtanike en lette ɗen joni noon addani en laawol no waawi ruttorade ka joomi men tun kanko masihu on wawi en hollude laawol kono ruttoren e joomi meɗen etele masihu on wonno ka leydi ton o filli ɗo qissa ko suka goo wi'uno baaben mo jonnelan geɓal an ngal ka donni suka on nangani yahdu e leydi woɗɗitindi o lancoyi jawdi makkonɗin e ngurdan kaanuɗan ɓaawo nde o gayinno fuu sugol jawdi ndin o haɓɓitani golle jaasuɗo dankagol kose thank you ñannde goo arti ka suudu mo miijo o njelo e gollooɓe baaba en am ɓen no mari ñaamete hay ko ɓe yeeyita ɗo min miɗo maayude heege mi yahay mi yeltitoyto ka baaba en am mi haalana mo baaba mi waɗii bakkaatu baŋŋe oo ka kammo e baŋŋe ma an hannden kadi mi alaa teddungal noddireede ɓiɗɗo mum torike on jogitore lawa goɗɗo e gollooɓe mon ɓen o hammi baba en makko tawi mo wo'iti kono baba en makko hayni mo harno joganimo yurmede buy o dogi o hammi ɓiɗɗo makko o wicci o fiilimo ɓiɗɗo on wi'i baba mi bonni telemma ma e telemma on wonɗo ka kammo hannden kadi mi hitta wongol ɓiɗɗo ma kono babajo wi'ani gollo ɓen tinne addoye burmusu ɓurɗo e laɓeɗo on waɗon e hoore makko waɗe e hurundare ka jungo makko wattonmo paɗe waɗen juldere weltoɗe sabu ɓiɗɗo an on majjuno kono o yiitama en fo hiɗen wawiwa o ɓiɗɗo en fo en bonni en accitijo on meɗen en wedditiki e kanko taguɗo en kono wano ɓiɗɗo on en fo hiɗen wawi artude ka allah en fo ɗen hani towude rutto ka jomiraɗo on fi yo waɗan en gurdan newiɗan fodde jeyaɓe makko kanko masihu on o wi komin woni ɗatal gurdanɗan e gonga kan hay goto hewtata ka jomiraɗo on fodde o rewralilan mi yiɗay masiihu hon rutta on ka jooma tuma ko masiihu on tu waawi en ruttude ka jooma si on ruttoto ka joomiraaɗo on on qirritoto bakkatuuji mon din fee makko eɗon haani hoolaade masiihu on maa yi pilaasi muɗum fii henndagol lette monɗen e toranagol on joomi yo yaafo e on eɗon du'a fawde hoolaare monɗen e masiihu on fii yo rutto on o waawa on okkude ngurdan duumiiɗan ɗan fodde jiya ngel ittude ɗo don du'a ɗoftaade kanko masiihu on wonde ko kanko ardi on deftere nden wi'i hakke nden ko joomiraaɗo yiɗi ɗangurdan ɗan okki o jiyaaɗo makko o hertini kala hooliiɗo o on majjata o sooyata heɓa e ngurdan luttay ɗan iɗon waawa ruttaade e joomiraaɗo wona suka o ngerdunoo nun nde o ruttino e ben makko iwtugol sifa ɗum jooma miɗo anndiiɗa yiɗi lan mi waɗii bakkaatu telemama yaafolan miɗo hooli miɗo felliti masihu on woni sadaka fii fawtagol lette an ɗen joomi an yaafolam wi'i miɗo jaɓe hoore welo welo yo masihu on woni ardiiɗolan ittude ɗo yoltoriiɗan ngurdan an kesan luttayɗan fodde jiyangel waɗi onon on noddataamo jooni si tawi tun on noddi jomiraɗon joni ande o wonni jiyaɗo makko hande kadi jomiraɗo on faalete nde holloton hedditiɗo kon jiyangel makko faale jomiraɗon hina artirgol on ka makko tun kono ko artirgol ɓengureji mon ɗin e yiɓɓe mon ɓen sabu mon fiyo naɓidal hakkunde maɓɓe jomiraɗo on e hakkundeji maɓɓe yo moƴƴitu ko on bo anduɗon faalaɗo nande o gissa